ko'muvchilar bilan xudo hop olma solingan xaltani esa ko'rib chiqamiz hop bu bizga rossiyalik bitta tanish e, dizayner e, dizaynermi shu vizualizator e, tanishimizni iltimosi sababli olinyapti bu dars hop modelni ko'radigan bo'lsanglar taxminan mana bunaqa holatda bo'ladigan narsa bo'ladi inshaalloh hop xalta <clears throat> mana oddiy xalta bo'ladigan bo'lsa sal mana bu e, markazdan qochganroq to'roq mana bu chekkasidan qotirilmagan markazdan ingichka orqali ulab qo'yilgan to'qilingan xalta e, ligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi hop buning uchun biz birinchi e, idishlarni olishimiz kerak misol olmalarni anaqa qilib terib oldim misol bitta hech qanaqa unaqa murakkab joyi yo'q oddiy shu olmalarni modelini olib turib terib chiqdim ho'p endi ham e, ushlab turadiganiga keladigan bo'lsak ushlab turadigani ham mana murakkab narsa emas oddiy shakl ho'p bunga oddiy bitta rang berib olaman man bilagan ham shunaqa oddiyroq bitta rang berib olaman bu narsa manda hozir modelimni avatar sifatida olib kirgan paytimda qo'l keladi hop bundan oldin olgan qirq minutlik videoyim otaorda to'g'risini aytadigan bo'lsam o'shanga hozir yana boshqatdan qilib chiqaman hammasini Naholisi olganda shunaqa bo'pti. Xo'p. Mana bu e, xaltadagi, xaltaning ichidagi narsani men rasmga qarab terib chiqdim, to'g'risini aytadigan bo'lsam, bitta endi o'xshamasligi ham mumkin. Boshqacharoq bo'lishi mumkin ko'rinishi. No. Muammo emas, xohlasa Hop, e, birinchi amini eksport qilamiz. Ammo olmalarni. File export, export selected, olma avatar, ha, of experts and tepasida bo'ldi ishlashdi endi hamda ushlab turadiganiga keladigan bo'lsak ushlab turadiganni ham shunaqa eksport qilamiz faqat hop sal kengaytirib olaman tahinamdor mana tushib ketib qolishi kerak emas menga faqat shu Boshqa hech qanaqa narsa yo'q rezetga form beraman bunga reset selected convert to edable file export export selected hop ilgak avatar ha export don hop marul soch olamiz endi marul olib kira olamiz uni import object olma avatar avatar sifatida hop okey ancha kutasizlar mana sizlarda mana tushdi avatar buni endi markazga yaqinroq borib olamiz markazga yaqin olib boradigan bo'lsanglar sizlardan anavi shakli ko'rinadi Hop, bunimiz tushdi. Endi ikkinchi ilgagimizni ham tashlab olamiz. Import object ilgak avatar. Avatar faqat endi add bosasizlar Add avatar. Okay. Hop, buni ham shu joyiga olib kelib mana. Hop, eng birinchi qiladigan ishimiz avatarni sirpanish darajasini 0 ga olib chiqib qo'yishimiz kerak. Eng birinchi qiladigan ishimiz shu. hop kemiz reja tepada o'tib qolyapti uni sal pastroq tushamiz hop sirpanish darajasi analitdan boshqariladi kinetik va statik cheriksinga nol berasizlar skin offsetga 5 yo'l qo'yib turinglar hozir boshlaylik. olmalarda ham xuddi shu narsa skin offset kinetik bilan uh, statik cheriksinga nol berasizlar hop mana bu yerda poligondan rectangle-ga o'tkazasizlar misol o'sha xaltani taxminiy o'lchamini chizib olamiz taxminan mana shunday bo'lsa. o'lchamimizni hop uni o'chirib aniqroq o'lcham qilib olamiz misol o'ttizga deylik anaqasiga ham o'ttiz agar o'ttiz santimetr chiqsa okey mana hamma holatga keldi bizlar ham idishimizni hozir agar simulyatsiyani bosadigan bo'lsam vup etar yerga tushadi bo'ldi hop menga yerga tushish kerak emas hop endi bu xaltani o'zini tuzilishiga keladigan bo'lsam bu xalta korobkaga o'xshab yig'ilingan shu sababdan buni hozir e, kopiya qilib olaman yoniga to'g'ri layer clone or berib olaman yoniga tashib qo'yaman ustiga tushdi mana buni orqa tomoniga o'tkazib olaman va e, flip normalni bosaman mana bu orqa tomoni manda qorayib qoldi shunaqa bo'lishi kerak tashqi tomonni belgilayman qovurg'alarni o'chirib tashlayman ho'p endi mana bundan yana bitta ko'pay olamiz misol deylik keyin linkeditingni ham ochib qo'yishim kerak misol man yonidan yana bitta kopya oldim buni kichraytiraman kichraytirayotgan paytimda stronchani o'ng tugmasini bosadigan bo'lsam mandan anaqa menu chiqadi taxminan misol ellik foiz deb beraman okey hamma narsa paydo bo'ldi buni to'qson gradusga burib olaman hop bu yoq tomoniga qo'yib oldim endi xuddi shu narsani bu yoq tomoniga ham tashlab olamiz hop simmetrik pattern va mana bu yotog'ini qo'ydik keyingi qiladigan harakatimiz hop buni teg tomonini ham yopib yuborishimiz kerak hop umuman olganda mana bu tegiga ham bitta kerak ekan ctrl c ctrl v teg tomonini yopib qo'ydik 90 gradus burib olamiz ham Ha, aning salteproq ko'tarib oldim xo'sh endi bilan tikib chiqamiz hozir agar simulyatsiyani bosadigan bo'lsanglar shunday yig'inlanib bu pechib ketib qoladi ko'rdingizmi bunaqa narsa bizga bo'lishi kerak emas shu sababdan e, simulyatsiyani bosishdan oldin fabrik turini almashtiramiz birinchi navbatda full grain lazerga o'tkazasizlar simulyatsiyani bosadigan bo'lsanglar sizlar korobkaga o'xshab yig'iladi keyin bittada chiqib ketmayapti ahamiyat berilish unga mana shu holatda ushlab turamiz hozircha ho'p endi keyingi qiladigan ishimiz bu xaltani misol o'zini tuzilishini ko'radigan bo'lsanglar mana bu o'rtasidan ilga chiqib ilga chiqadigan mana bunaqa narsa qilingan shu narsani hozir mana bu yerda olamiz teng ichkaroq chiziq yordamida rektangl yordamida ya'ni ho'p rektangl chizib olamiz yana. Rektangl o'lchami taxminan misol 10 santimetrga bunaqasi bo'lsa mana 10 sm bo'lsa, yo 10 sm ko'p, taxminan 5 sm yo'q. 10 santimetrga misol 4 sm bo'lsa mana, yo 3 sm Bunu 15 deyelim aylanı. 15 ki 3. Bizden anlaki ingiçki nasıl paydo bo'ldi. Xo'p, faqat bunu yana ingiçki eleştirerkenimiz. 50 ga yana kemik tırana. 50 1,5 cm böldü şimdi bende. Kendi kaladiyon işim, mana free saving tool yordamı diye, bir otomanda mana titik olama. Ha, mana yaptım? misol taxminiy o'sha joy. Merkezi yaqin mana buni qo'yib oldik. Şimdi bosilgan bo'lsa, mana bende anlaki nasıl. Hala, hala tüzeyi geldi. endi. buni men bu chekka qovurg'asini belgilayman pin yordamida va simulyatsiyani bosaman mana bu narsani aylantiraman keyin sekin hop mana hop men ko'ryapsizlar ham avatar ichidan o'tib ketib qolyapti birinchi navbatda biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa avatarimizni smuz qolishimiz kerak agar bunda ham hozir ichidan o'tadigan bo'lsa hozir mana ko'ramiz qani joy o'tish kerak emas no endi misol bu yoqda garmantni o'zida ham mana hozir poligon kam shu sababdan mana buni misol sakkizda deydi sakkizda beramiz buni hop simulyatsiyani bosamiz endi misol o'tkazib ko'ramiz boyagidagidek o'tmayapti ko'rayotganideki bemalol aylanyapti poligoni kam bo'ladigan bo'lsa mana shu ichidan o'tib ketib qoladi shu shu narsaga ham e'tibor beringlar ho'p man hozir mana shu holatda buni to'xtatib turaman birinchi aylantirib olishim kerak buni mana tashqi tomonga mana to'g'irlab oldim Xo'p, endi free saving tool yordamida nima tomondan bunaqa qilamiz. Ikkinchisini ham bu yoqqa ham aytib qo'yamiz. Xo'p. control dan bosaman chunki hozir ham chaqim teskari chiqib qolgan. Bu menda keyingi muammolarni keltirib chiqarish mumkin. Mana tikib qo'ydik. Endi mana o'chirib yuboramiz. Mana ushlab turgan joyini simulyatsiyani to'xtatib turaman. Endi bu olmani xaltasini misol e, freeze qilib turib birinchi freeze qilamiz hop ctrl kni bossanglar freeze bo'ladi sal nariroq suramiz buni olmani qopi tiklanishi uchun hop taxminan bu holatga olib kelib oldik endi buni yana bitta nusxa olamiz ctrl c control v yoniga mana tushdi hop buni bir yuz sakson gradusda aylantira olaman hop faqat x o'qi bo'yicha emas yashil o'q bo'yicha ya'ni y o'qi bo'yicha bir yuz sakson gradusda aylantira olaman teskari tomonga o'girib olaman hop mana olib kelib oldik mana bu holatga keldi endi yana o'sha free saving tool yordamida deylik, mana bu ham mana bu holatga mana kelsan ikki marta bo'lsa bu bitdi. mana bu misol ham bu etib ham bitta yana ikki marta bosishingiz kerak uchta oynada bo'lsangiz, bo'lsanglar ta oynada bo'ladigan bo'lsa bir marta bossanglar kerak. simlarchani bosamiz bizada holat mana bunday holatga keldi bularni o'zidan tushiramiz osilishni boshlabdi ko'rayotgan ediki endi sizlar misol e, mana bu obyekt tepaga tepaga ko'taradigan bo'lsanglar mana bu holat bizda yuzaga kelyapti ya'ni osilish boshlanyapti Xo'p, endi materialimizni o'zi ham sal mana kattaroq o'lchami. Bularni hammasini kichraytiramiz misol. Hamdan boshqa Hop, faqat nomni mana bu garmentni particle distance'ini kamaytiringlar. 10 qilinglar. Xo'p, simulyatsiya ketyapti hozir lekin hech qanaqa o'zgarish bo'lmayapti mana buni kamaytiramiz masalan, 50% deymiz bitta tomondan mana уже e, xalta o'sha e, holatdagi naqa kelyapti hop 50% kan 80 ga ko'taramiz uni mana ga 80 qildik mana o'sha taxminan e, referensdagi holatga kelyapti mana ko'rayotganlaringki agar misol qattiq o'lib ketayotgan bo'lsa mana buni tepaga ko'tarishingiz mumkin bo'ladi mana sal teparoq ko'taradigan bo'lsangiz sizlarda bu narsa yumshaydi Hop, garment turini almashtiradigan bo'lsanglar, sizlarda keyingi narsalar hosil bo'ladi. Masalan, hozir men mana bu garment turini almashtirishdan oldin men bilan birlashtirib olaman. Ya'ni birinchi navbatda remove link editing bo'lsa, bundan ham xuddi shu narsani bo'lsa, remove link editing o'chirib qo'ydim. Ko'rayotganlaringizdek, atrofdagi ko'k chiziqlari yo'q bo'ldi. Endi ham qo'rg'on tanlayman. Bunday ham qo'rg'on tanlayman. Adashmasam, mana shu keluvchi tiklingan bo'lishi kerak mana. Hop, tiklinganlarimni tanlayman, ikkalovini merge qo'raman qayerga kutamiz mana birlashtir Xo'p, endi bu yoq tomonga keladigan bu yerda bitti bor bu. bitta bitta bor Xo'p, bu yoqni qilsak bo'ladi birinchi mana shu tomonni qo'lga olaman bitta ham chekka qismda qoldi shunda ikkalovini hozir tekshirib olaman har doim man merj qilishdan oldin tekshirib olinglar hammasi shu aniq joyida turibdimi aniq joyida turibdi merj qilaman birlashib hozir bizada ulangan joyi faqat mana bitta tomon qoldi o'zi bitta tomon qolishi kerak ho'p shunda mana ikkalovini birlashtirib olar ekanman teskari bo'lib tushmasligi uchun mana hop merch shunda orqa tomonda faqat bizada ana mana tomonda ulangan joy qoldi mana mana shu holat bizada yuzaga keldi Xo'p, aytingcha ham xaltani shaklini to'g'rilab olamiz. Endi xaltani o'zini matosiga keladigan bo'lsak, hozir e, full grain lazerda turibdi, ya'ni hech qachon hech kim e, charmdan bizada xalta tikmaydi bunaqa e, modelda misol uchun buyergi model o'zini ko'radigan bo'lsanglar oddiy bitta mm, mato hech qanaqa unaqa e, og'irligi yo'q o'zini shaklini bemalol tutib berolmaydigan mato ho'p shu narsani biz mana bu ko'rsatib berishimiz kerak modelni buning uchun fabrik turini almashtiramiz hozir fabrik yoniga edni bosaman mana bu yerda yana yangi fabrik paydo bo'ldi ho'p buni sal bundoq rangini o'zgartiraman greyga buni vuzga o'tkazib ko'raman hozir vuzdan boshlayman hamma manba matolarni tanlayman faqat mana bitta manba oshcha nuqtalar bor o'chirib yuborishim kerak iloji boricha hop artefaktlar hosil bo'lmasligi uchun ha berib yubordim simulyatsiyani bosadigan bo'lsam manda уже mana umuman boshqa ko'rinishga keldi ko'rinishi sal e, o'rtasiga aytganda ro bo'ldi ya'ni e, o'sha xaltani o'zini ko'rinishiga kelishni boshladi agar sizlar bundan ham yengilroq mato tanlaydigan bo'lsanglar masalan deylik eng yengili misol featherweight فیزرویت اوت کردی سیمولاسیون واسطیم باشه، بزرگ خود دشی رفرنسی یه حالت یوزی که آب آب این رفرنس ته کردیم بسیله اما تا اون نگستم دا اوت کن نگست بار آب بار. آب دوگی آلا خودی سالش میشه کرد بو کنار کل نت هم به ابیکت آلا سیله شاید آب دوگ بالاتر انجام میشه ولی تخمینه مثال من اشتباه بسیم کی سانتی متری هم bittani ko'ryapman ko'rayotgandek bitta chiziq chiza olaman istalgan anaqada tekis chiziq hozir bu to'qson ikki bo'lib qolibdi buni to'g'irlashni bo'lyapti hamga olib kelaman pastga olib 2 turib ikki santimetr qilib beraman mana bitta dona yetadi bizga okey buni qildik hop okey bu hech narsa paydo bo'lmaydiku qani buni usti deganba aylanib tikib tuqqan joyiga yotgan bo'lsanglar mana hozir ko'rasizlar ler qilib urib beramiz yoniga tashlab oldik Buni remove link ayting bosaman. mana bu chizuvni tanlayman sichqonchani o'ng tugmasini bosaman va kaftni bosib shunda bizda ham past tomonni o'chirib tashlasak bo'ladi Bizda mana ingichka chizuv paydo bo'ldi bu ingichka chizuv o'sha bizada mana bu abadoga bo'ldi inshaalloh abadokka hozir past tomonini tikib olishimiz kerak misol mana o'sha tomoni tikilingan past tomonni tikib oldim simulyatsiyani bosib Xo'p, hop hosil bo'ldi bir ho'p agar misolda mana e, sizlar ko'rinishi yoqmayotgan bo'lsa ya'ni pasvord ortsanglar bo'ladi o'sha referensligidagi holatga olib kelish uchun ho'p man to'g'risini aytsam hozir mana natija menga ma'qul kelyapti ho'p keyingi qiladigan ishim shu holatni qoldiraman hmm. past tomonni tikib ko'rsanglar bo'ladi misol deylik qadrdan qat'iy tiksa bo'ladi o'shani ko'rib olamiz misol tiksa bo'lmaydigan bo'lsa bosib qotirib o'tirish ham kerak emas ho'p manimcha tikmagani ham yaxshiroq bo'lishi kerak chunki hozir merch ko'radigan bo'lsam buni boshida qilishim kerak edi hozir endi merch qilolmayman shu sababdan mana shuni qoldiraman Hop, bu bizada asosiy shaklimiz bo'ldi. Endi misol man buni olaman. Mana bu olib kelib qo'yaman. Buni freeze qilaman. Buni ham sal bundoq markazroq olib kelaman. Buni ham freeze qilaman. 문의나 그리스크랑 합니다. 시뮬레이션 한다잖아. Hop. Simulyatsion to'xtataman biroz suraman friz qilib frizda turibdi e'tibor beringlar frizda turibdi hali muzdan tushirganim yo'q hop buni ham muzdan tushiraman endi simulyatsiyani bosib oppa mana mana shunaqa narsa bo'lishi kerak emas o'sha yoqdan mana shu holatda misol o'zimizga kerak bo'lgan holatda olib kelib oldik Hop, mana bitta poligonlarimizning soni kam. Misol 3 ta beraman mana bitta division levelga. Buni endi muzdan chirib ko'raman. Hop, babi chiqib ketdi. Demak, mana shu holatda qoldiraman men. Taxminan bundan surib oldim. Muzdan chirib ko'raman. Yo'q, babi tushib ketyaptimi? Demak, sal orqaroq qaytarib referensiya holatga olib keldim men. Taxminan. Xo'p, shaklimizda chiqdi masalan deylik. Endi buni birlashtirib eksport qilishimiz kerak. Obyektga. Ya'ni sahnaga eksport qilishimiz kerak. Hop, bu yoq tomonimizda qalin chizuv Ha, bu yoq tomonimizda to'qilingan mato bo'lyapti. Bular mana uje qalin o'sha obyekt bo'lyapti. Bularni qanaqa qilib yasash ham hozir ko'rsatib beraman inshaalloh sizlarga. Hop, to'qilingan joylarini hozir men hammasini belgilab turib patrlani rostini o'n foiz turibdi mana sakkizga tushiraman sakkizda ham manimcha kam hop olti poligonlarimni mana ko'paytirib oldim iloji boricha segmentlarni to'g'ri segment poligon ish qilib umuman ko'paytirib oldim hop keyin mana bu ko'rayotgan bo'lsanglar cho'milib bo'lib qolgan orasi ochilib qolgan uchta narsa bo'lishi kerak emas hop men bularni o'zlatib turaman yana orasi ochilib qolishi kerak emas o'sha orasi ochilib qolgan joyini turnipdan custom angle o'tkazdim hop mana yopilindi bizada hamma ham mana уже osilishni boshladi osilishni boshladi bizada o'sha obyektimiz chiqdi xudo xohlasa mana qopimiz keyingi qiladigan ishimiz buni olamiz hamma garmentlarni tanlaymiz missillarni ko'rib turib hamma quvatga o'tkazib qo'yasizlar hop analitika kutasizlar hozir sinxronizatsiya bo'ladi уже bo'ldi mana sinxronizatsiya ham Bizlar ana bunaqa holatdagi setki paydo bo'ldi hop keyingi qiladigan harakatimiz ham garmantlarni tanlaymiz file export object selected bu bizada bo'lyapti hop halter object hop Ha, analitika kutamiz bu yerda weld kerak emas bizga unweld kerak single object bo'lsa bo'laversin umuman olganda multiple object qilib tashlasa menga osonroq bo'ladi fin hop okey endi max ochib olaman file import import hop bizada bo'lyapti ta'lim yo'q ta'lim emas bu ikki ming yigirma ikkinchi yil bo'lyapti bu xudo xohlasa master klass xalta xalta mana import qilaman bizada ham holat biza mana yuz yotdi ham ikkita yuzamiz bor hop mana bu yerda mana abadogimiz bor va mana bu yerda mana xaltamiz bor bularni retopologiya qilib olishim kerak retopologiyani max so'zida ham qilsanglar bo'ladi agar sizlarda e, retopologiya qilish imkoniyati yo'q bo'lsa mana bundan eksport qilib olishinglar kerak uni qanaqa qilasizlar mana buni hammasini belgilaysizlarda bu oyni o'sib turib reset e, ikkita arrangement solda bosib turib hammasini ham eksportga olishinglar kerak faqat mana bu friz qilganinglar ishlamaydi deb o'shani oldin ogohlantirib qo'ying frizdan tushirasizlar birinchi keyin reset ikkita arrangement ol qilib turib e, retopologiya qilasiz deb mana control a reset e, to the arrangement sol file export object selected halda bizada bo'lyapti bu retop bo'ladi man endi buni olib kirib e, osilga ko'rsatib beraman faqat e, undan boshqani hamma amallarimni o'zi anaqada qilaman man max o'zi ko'raman ho'p masalan deylik fayl import import bosib turib misol retop olib kiraman hammasi mana tushyapti import hop rename all okey bizda narsa paydo bo'ldi Xo'p, bizani endi bu yerda qiladigan nima ishimiz bor? Frontdan qaraymiz. hop xaltani mana bu ko'rinishini ko'rayotgan bo'lsanglar bizada bitta to'qilingan xalta bizada bu yoqda bo'lsa oddiy xalta ya'ni bozor xalta bo'lib qolgan bizada ichi ko'rinadigan narsa bo'lishi kerak ekan hop uni qanaqa qilinadi hop shiftga bosib turaman hop sichqonchani tugmasini bosib turib plain olaman birinchi birinchi navbatda mana buni segmentini misol kvadratga olib kelamiz misol yuzga deylik hop yuzga ko'p ekan yigirma besh o'ttiz Hop, segmentlarning sonini misol 30 e, bo'lsa, mana 120 bo'lsa kerak. Qani? yo'q, 120 sal ko'proq. 90. Mana 90 desam kvadrat holatga olib keldim menga. Xo'p, buni konvert deb bo'la Faqat e, hozir sal ko'proq ekan bu yerda segment 10 ga 30 deyman. Ham holat mana 100 ga otdi menda. Ham degan xaltada xalta bilan solishtirib ko'rayotganimda. Xo'p, konvert deb qo'yib beraman. freeformga o'taman e, freeform nima eh, modelingni poligon modelingga o'taman generate topology degan joyi bor hammani bosib urasizlar sizlarda ana bunaqa holat yuzaga kelyapti ho'p endi bu narsa bizada hozir kichkina chizuv xaltani e, ko'rinishini berayotgani yo'q ikkini bossanglar control ani bossizlar hamma qo'rg'alan belgilab beradi ho'p create shape from selection bossizlar linerni bossizlar okey sizlarda mana bu xaltani e, ga aylantiriladi mana. Ko'rayotganingizdek, aniq spline paydo bo'ldi. Xo'p, bunga renderingdan enable renderer, enable in viewport bosishli, thickness kamaytirasizlar. Material oddiy bera olib turaman hozir. Legacy. Bu bitta yo'li, misol o'sha xaltani yasashi, hozir boshqa yo'lini ham ko'rsataman. boshqa yo'llarni tushuntirib yoritishiga hop skin wrap degan komanda bor skin wrap berasizlar add bosib turib mana buni ko'rsatib yuborasizlar plain 001 hop tugadi mana plain 001 tanlaysizlar ha yo'q boshqasini tanlab qo'ymadim ha bilmaysizlar hop skin wrap hop mana deleted remove ko'rasizlar hop add mana buni bosib yuborasizlar pattern 2 da 004 bo'ladi hozir bizda Hop, endi men mesh tanlayman. Ha, bu yerda endi morfer degan komanda bor bizda. Morfer bosamiz. empty degan joy turibdi. Sconta on tugmasini bosasizlar, pick from send bosasizlar. Masalan, endi bizlar ana bu narsani tanlaymiz. Bundan boshqa hech narsani tanlamaysizlar mana o'z ko'radigan bo'lsangiz. Mana shuni tanlaymiz. 0 turibdi. Endi masalan, mana 100 qiladigan bo'lsam, Hop, mana o'sha xalta bittada chiqib keldi mana ko'rayotgan edik. Shu bozor xalta, bozor xalta. Segmentlari mana qanday holatda turibdi. Umuman olganda mana ishimiz bitdi. 99.9% holatda. Mana endi misol bundan ham akkuratniyroq qilib ishlayman deydigan bo'lsanglar, bu ham muammo emas. Mana buni o'chirib tashlaymiz. Hop, morferni nol qilib turaman. Frontdan qarayman. Hop, keyingi qiladigan ishim plane chizish, yana xuddi shu. 3 ga 9 lik segment bilan hop poligonga o'girib olaman. 9 ni mana shuni masalan 15 ga 45 deydi 15 ga 45 sal kichkinaroq bo'lursin Xo'p, qani apply edit poly generate topology Xo'p, mana buni bosib uraman endi bizada anta let degan command loftmi? Uh, loft loft lattismidi yo loftmidi shu lattis ana lattis ekan Let's let turib hal qilsa nol butun nol masalan taxminan sizga anaqa e, obyekt hosil qilib beradi segmentlarni sonini ko'paytiradigan bo'lsanglar bu narsa bu yoq tomondan mana segment qo'shyapti tomonlarni soni e, dumaloqlashtirib beradi sizlarga xolos sizlar material id beringlar manga menga kerak emas material id hop end caps smooth hop bo'ldi buni ishlatsanglar bo'ladi lettis mana berilindi hop no ikkala ham manimcha bir xil natijaga olib kelsa kerak deb o'ylayapman yana bilmadim hmm, hozir Ctrl V bosib olaman Copy. OK. o'chirib tashlayman plain turibdi Polygonga o'girib oldim Mana uh, generate topology bilan uh, yana shu boyagi holatga olib keldim. oldim mana bu holatga ya'ni hop ikkini bosaman kontrol a bosib turib uh, create shape from selection hop linear. Birni bosaman mana bu larni tanlab olib planlarim. weld ko'raman buni nima ekan, qani ko'ramiz Zdeltda chiroyliroq natija bo'lishi kerak iloji boricha. No, bilmadim. Hozir ko'ramiz qani. Hop, enter the late. bitta bittaga bekitni bekitib turaman. orqaroq. morfer hop spline'imiz bor unga kengroq beramiz yana shu boyagidek right ha bekitadilar ozroq hisob kitob ketyapti hisob kitob bo'ldi obyektni tanlaymiz mana buni yuzga ko'p yuz qilib qo'yamiz bo'ldi bizlar hamma xaltamizni asosi bo'ldi mana alt line bosaman mana buni bosib yuboraman faqat hozir bunda o'xshamaydi chunki man mana bir obyektni uch yuzdan deb qo'yganman endi man xaltani o'zini tanladim alt line bosdim x y z mana uchalovini bosdim center center turibdi hop ok bosib qo'yasizlar Sizlardan bir holat yuzaga keldi mana. Xo'p, endi bundan keyingi qiladigan ishimiz mana bu obyekt, ya'ni mana asosi tegi. Tegini ham xuddi shunaqa qilib olishimiz kerak. Segment taxminiy o'lchami? Xo'p, kvadrat yana. Hop, 1.5 3 ekan bu ham. Hop, 2 ga 1 ekan bitta masshtab. 10 ga misol 20 bo'ladi. Endi faqat buni segmentini bu bilan bir xil qilib qo'yishimiz kerak. Manimcha taxminan to'g'ri keldi. Hop, solishtirib ko'ramiz. ham holat yodga oldik hop polygon model hop generate topology bosib yubordik hop sal kattaroq ekan bu ni misol 15 ga 30 deymiz taxminan generate topology yo'q bu kichkina bo'lib ketib qoldi 12 ga 24 poligonga o'girish hop yo'q Ctrl Z. Endi faqat shu o'sha boshida bitta qilib yasab olmaganimizni e, xatosi mana mana shunday bo'ldi. No, menimcha Xudo xolasa yaxshi narsa chiqadi ham. Taxminan menimcha bir xil bo'ldi shekil, yo'q, hali ham bir xil emasmi? Yo'q, bir xil emas ekan. Ja bo'lmasa, bu obyekt o'zini e, mana bu misol obyektni, ya'ni poligonimizni olib turib, shu ma'lum bir qismini o'zini simmetriya yordamida ham borsa bo'ladi mana aniq chiqmaydi uni endi aniq chiqishi uchun qiladigan bo'lsanglar unda sal e, ko'proq bosib qotirish kerak ну simmetriya bilan qaraymiz simmetriya ikki soka bo'yicha e, birni bosdim hop faqat klip bosmayman mana hmm, bu aniq shaklga kelishi kerak bu yoq mana keldi xolos bo'ldi endi yana y e, o'qi bo'yicha ham simmetriya beraman taxminan bu holatga olib oldim ff e, deb beraversam bo'ladi endi hop bu yoq tomonim ham to'g'ri kelyapti bu yoq tomonim ham to'g'ri kelyapti konvert deb bo'ling ff deb beraman bunga birra bosib turib bu yoq tomonni mana to'g'irlab qo'ydim hop konvert deb bo'ling ikkini bosaman ham markazdan o'tgan bir oqchi bizga kerak bo'lmagan nuqtalarni hammasini ya'ni simmetriyadan qolgan nuqtalarni olib tashlaymiz qovurg'alarni to'g'riroq nuqtalar emas qovurg'alarni backspace tugmasini bossanglar olib tashlaydi xo'sh bo'ldi faqat endi mana bitta bitta nuqta mana bu yerda bitta nuqta bu markazda mana bu tepa qismida bitta nuqtani olib tashlash kerak ho'p ikkini bosishli Ctrl ni bosishli hop create shape from selection bosishli banner okey obyekt tanlaysizlar bir bosishli Ctrl a weld weld qordinglar mm, keyinroq bosishlar bunga faqat undan oldin plane ni o'chirib yuborish kerak bo'ladi tanlab olish qiyin bo'lib ketib qoldi tanlab oldik keyinroq beramiz unga at obyekt tanladik hisob kitob bo'ldi hop morfer beramiz morfer empty pick from sen hop bu yerda mana obyekt tanlayman yuz deyman hop nimaga nambi buni bunaqa qilmaydi hop pattern 002. hop yaxshi morfer keyinroq berilgan nega ishlamayapti at mm -hmm. avtalarni birlashtirib hop hozir qiladigan ishimiz skema boshqa qanday qilish spline ga eens ko'proq segment bij Javobimiz interpolating interpolationga kirib turib. Adaptive yo'q, adaptive kerak emas. Yo'q. Saytlarni ko'paytiradigan bo'lsangiz, sizlar sal poligon bilan muammo ketib qoladi. Hmm. Skin wrapga kirib turib, vertex deformation, hop, farqi. Weight all points bosib qo'yasizlar. Ancha kutasizlar endi, mana hisob kitob ketyapti. Har bitta nuqtani hisoblab chiqarib tagliamzi messi morfer bosamiz pick from sen mana yuzga olib kelaman mana bo'ldi ishladi faqat mana bunimizda noto'g'ri bo'lib ketib qoldi mhm. skim wrap tutib turaman menga unaqa bo'lyapti Ancha ham obyektni boshqa tomon qurishim kerak hozir reza palovga qo'yotgan joyim o'zini opam ishim ishdan chiqdi ishlay qol ishlab ketdi xudo xohlasa hop agar hozir ham shu muammo bo'ladigan bo'lsa mana ikkita e, o'zini boshqa yoqdan olib kirasizlar yana o'sha muammo bo'ldi tushunarli programmani e, hozir mana bitta e, bitta plaginim bor mani ubtools sotib olsanglar bo'ladi yigirma besh dollar turadi unaqa qimmat emas o'zini pulini chiqaradi ho'p o'shani umorfer bitta bosib oladigan bo'lsanglar sizlarga morfer obyekt yasab beradi mana hop ikkalani olaman mana ancha ha. hop okay. to'qson gradusga aylantirib oldimmi line to'g'irlab oldim mana hop ko'rayotganlar ekan o'lchamimiz kattaroq ekan keyinroq o'chirib tashlayman ff deb beraman bunga bir bosib turib mana bu e, nuqtani chekkasigacha mana olib keldim bu nuqtasini ham chekkasigacha olib kelaman ffd bilan ishlaydi bu yerda scale bera yuboradigan bo'lsanglar skim wrap ishlamaydi hop mana shu holatga olib keldim oldim xohlasanglar poligonga o'girib olinglar xohlasanglar splanga aylantirib olinglar yana qaytadan man splanga aylantirib yubordim boshqarish osonroq bo'lishiga hop skim wrap beramiz endi bunga add ancha kutamiz bo'ldi hisob kitob bo'ldi xudo ha nol qiladigan bo'lsanglar mana o'sha e, joyiga mana tushdi bizada mana bu e, obyekt bilan muammo bo'lgan ya'ni mana bu bilan buni boshqatdan eksport qilib import qilish kerak edi mana to'g'risini aytsam dangasa mana narsalarga shunga mana shunaqa tez tez e, ichib bitirib tashlayman splanga o'girib oldim buni endi zalayt e'tibor so'raman hop mana bunimizda ham bor hop buni ham splanga o'girib olaman scheme wrap convert displane hop bo'ldi endi faqat mana bu tepa tomonlarimiz qoldi bularni ham retopologiya qilib olamiz hozir retopologiya qilish bu yerda unaqa muammo emas endi alloh xohlasa frontdan qaraymiz plane bo'lsamiz bitta plane chizib olamiz bananiki hop bizada ham segment kerak emas bunaqasi segment ko'proq kerak hop misol yuzta deylik yuztacha ko'p mingta mingta bo'lib ketib qolibdi hop ikki yuztacha deymiz mana taxminan hozir to'qilingan obyektga o'xshagan narsa hosil qilamiz bu yerda konverterda bilib ko'ring tor ctrl a hop insert ozgincha berasizlar mana ha чуть o'lcham kichkina bo'lib qolgan bilinglar hop ctrl z bunga ozgincha extrude beraman juda kichkina Ha, hozir unit setupimda muammo bor manimcha shu sababdan shunaqa bo'ldi. hop tekshirib olamiz customize unit setup ha millimetrga o'tib qo'ygan ekan santimetrga o'tkazib qo'yamiz buni okey okey hop muammo emas xudo xohlasa skin wrap beramiz bunga yana skin wrap at mana tanlaymiz hisob kitob bo'ldi hop weight all points yoqib qo'yamiz hop mana bu obyektni tanlayman morfer beraman bunga morfer pick from sen tanladik mana bizda o'sha e, obyekt paydo bo'ldi hamda topologiyadan keyingi holat ya'ni misol ham bitta to'qilingan boshqacharoq ekan o'sha teksturasi tekstura bilan ham chiqarsa bo'ladi nima umuman olganda mana modelni mana shunaqa qilib oldik hop entizolate masalan deydi outer line hop mana bu OK. Zanam obyektimiz ham tayyor bo'ldi. Convert to AWP poly. Hop, mana bularni birlashtirib olamiz. Kelaman. Ha, bittasini tashqi qismini, task qo'rg'asini qilib olaman. Hop, 3 bosdim, ikkini bosib turib ters tomonni belgilab oldim alt bilan osti joylarini o'chirib tashlayapman olib tashlayapman to'g'riroq hozir o'chirib tashlayman Xo'p, umuman olganda bu narsani misol e, yoymasini agar maxda qolib turib, keyin e, marvelosga olib kirgan masalan, korobkani aniqroq qolib turib demoqchiman. Ishlar ancha bundan osonroq bo'lardi. Ko'ramiz qani, mana hosil bo'lganini. Ha, menimcha tek tomonni ham o'chirib kerak emas yo'larim. Hop, orqaga qaytaramiz endi. Shu boshidagi holatga. kichkina bo'lsa ham mana hamda mana kerak qo'rg'alarimiz ham uchib ketayotgan ekan hop o'ttiz sakkiz minut bo'libdi уже mana keyin safargi video bilan bir xil hop taxminan qirq minutlardan joy qolsa kerak خالصه این ذلات ها بنیم کیلانات تچ کولامیز ortcha nuqtalari bor bularni olib tashlaymiz qaraydigan bo'lsak mana bunaqa xalta hosil bo'ldi bizda bozor xalta o'sha to'qilingan hop endi hop mana bu bozor xaltani o'sha idishi bo'lyapti bozor xalta ikkalovini birlashtirib hozir xudo xohlasa mana bunga push berib misol uchun kirib ketayotgan bo'lsa tashqariga Faqat e, push berishdan oldin mana bu rozetka sonini berib yuboraylik. Hozir chunki o'zini millimetr deb e, hisoblayapti. Pushni beradigan bo'lsak, xudo xohlasa menimcha muammosi bo'lishi kerak mana. E, J muammoli bo'ladigan bo'lsa ham muammo emas bu ham, xudo xohlasa. O'chiraveramiz buni ham. Endi izolate bo'lsamiz. Masalan, morferimiz bor. 0 beramiz unga. Frontdan qaraymiz. Hop, plain olamiz yana bitta. o'zimdan olganda bu bunaqa qilib berib o'tirish ham shart emas ekan teksturani o'zi bilan ham chiqarib qo'ysa bo'ladi hop masalan deylik elliga bo'lsa masalan yigirma bo'lsin mana 5 ming o'n bir o'zi taxminan kvadrat ekan yuz yigirma yuz ikki bo'lyaptimi shunday to'rtga masalan ikki yuz to'rtga ikki yuz oldim sal unaqa bo'lishiga hop kengroq beraman bunga at vertex bilan face umuman farqi yo'q faqat ham weight all points yoqib qo'ysanglar bo'ldi ham yuz beraveramiz yuzdan katta bo'lib ketsa ham umuman ahamiyati yo'q poligonga o'g'irib oldik mana buni buni o'chiraveraman kerak emas buni ham o'chiraveraman endi allanima yasagan narsamni o'chiraverman ha mesh o'chiraveraman poligon qoladi hop bu yerda endi shell bersanglar bo'ladi naminga qanchadir mana shell beramiz nol tonna ikki masalan taxminan ichkariga nol tonna ikki beramiz o'sha ham to'qilingan joylarni yo'q qolish kerak hozir umuman ko'rinmaydi misol berib qo'yaversanglar bo'ladi push beringlar keyin misol e, joyiga tushmayotgan bo'lsa mana sizlarga ham cho'zib beradi tashqariroqqa chiqarib ayni teparoq ko'tarishim kerak nol butun bir mana bunga mana bunga nol butun to'rt hop olti qanday sakkiz qalam ketib ko'rayotgan edik bunaqa qalam o'qish kerak emas o'n ikki hop ha ingichkalashtiramiz ani tashqaridan qaraganda o'sha narsa hosil bo'lyapti mana taxminan فقط انا عندي جربته من يعني عمده خالص اقدر ريتابل kerak emas مسي يعني كلمات بزيجي ومن كلمات طب يعني enterprises طب endi birinchi anki hozir man retabologiya qilib o'tirishim shart emas chunki bu yerda hammasi kvadratda turibdi setkasi agar misol mana bunaqa ideal kvadrat qilmoqchi bo'lsanglar unda retopologiya qilishinglar kerak hop mayli ideal qilib qo'yroq plain bir yigirmata masalan hop mana bunga ikki deb ekanmiz hop yigirma ikki mana skinwrap beraveraman bunga skinwrap at mana tanlayman obyekt tanlayman endi mesh bunga morfer beraman morfer pick from scene solinamiz keyin osaveramiz hop morferni align bilan anavini olib kelaman okey o'shanda manda kengroqman bittaga tushishi joyiga mana poligonlarni soni kam bunda kerak bo'lsa misol o'zi qo'shib olaylik mana hop shadvaramga qanchadir mana nol tondan ikki taxminan hop faqat nol tondan ikki ko'p ekan nol tondan bir mana masalan unga nol tondan bir umuman olganda mana shunaqa holat yuzaga kelyapti Xo'p, men meshlarni o'chirib yuboraman. Metapadagi boshqa anaqa qiladiganimni. Xo'p, endi number 2 keladigan bo'lsa, buni ham hozir e, bitta to'g'rilab olamiz. Play. Ikkala ham shakli bir xil, o'shaning uchun muammo bo'lmaydi. Xo'p. skin wrap. Xo'p, skin emas, skin wrap. Skin wrap. Add. Xo'p. Morpher. pick from chain hop endi mana oxirgi oxirgi obyektimizda mana qoldi uni yuz deyman align bosib turib birlashtirib olaman mana okey perspektivaga o'tdim hop endi sham qora obyektim bir skim wrapim poligonga urib oldim ham ikkita oq qilib o'chirib olamiz hozir meslarni o'chirib olamiz hop morf plane emas bizga olib mana shuni hayd qilib turing vallahi mana o'chirib yubordik hide bunga ham misol mana selni hop tekstura bosqani narsalarni o'zi chiqara oladi bemalol men faqat e, mana teksturalarni e, to'g'ri man modelni bu yoqqa olib kirib qo'yishim kerak bo'ldi sal qiyinchiroq bo'libdi no umuman olganda muammo emas xudo xohlasa shuni olaman kopiyani bosaman bu e, yoq anaqa bosaman past qilaman manimcha hozir o'n marta katta bo'lib kerak deb o'ylayman yana bilmadim yo o'n marta katta yo o'n marta kichkina bo'lib tushadi chunki ikkalovini o'lchami har xil bo'lib qolgan ha yo bir xil tushdi endi shu joyiga olib kelib qo'yamiz mana bo'ldi umuman olganda mana shu narsani yasash bo'yicha xudo xohlasa master klass bo'ldi inshaalloh keyingi eh, master klasslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar